DJ, DJ, DJ, DJ. प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न. राज, राज, कप्तानगंज, कप्तानगंज, कुशीनगर, कुशीनगर. अरे कल्ला ही सुना राजा हमके दिल्ली बम्बईना बनारस घुमैया और सब खाए में मगर पिज्जा बर्गर तू हमके अस्सी घाट का चाय पियैया ए राजा हमके बनारस घुमा बनारस घुमा DJ DJ DJ Pradyumna Pradyumna Raj Raj Kaptanganj Kaptanganj Kushinagar Kushinagar ring road में चला ना तो सेल्फी खिंचाए DJ, DJ, DJ, DJ,